Bueno, gaur hemen e, labeko hainbat emakume eseri gara, patronalaren aurrean, eta gaur, ba, irudikatu nahi deguna da, soldatarrakala eta negoziazio kolektiboaren artean, ematen den balotura hori. Hemen gaur eh, argia adierazi nahi duguna da soldata arrakalari buelta ematea ba, negoziazio kolektiboan ematen den ba, arrakala gainditzetik hasten dela. Negoziazio kolektiboan ere bai ematen delako arrakala hori sektore maskulinizatu eta sektore feminizatuetako hitzarmenen artean. I esto no ocurre por casualidad. Esto es una decisión política. Esto responde a una decisión decisión política de la patronal. Decisión política de la patronal cuando el responsable de, de Confebask, Eduardo Zubiaurre, sin ningún tipo de rubor, nos está diciendo que estos trabajos tienen menor valor añadido. Lo que nos está diciendo o lo que pretende justificar con estas declaraciones es que, bueno, que estas mujeres que están aquí hoy representadas a lo largo de, de esta mesa, pues pueden tener salarios más bajos y pueden tener condiciones laborales más precarias. Así, durante años lo que se ha pretendido es naturalizar como una cuestión lógica, como algo lógico, la existencia de trabajos masculinizados y trabajos feminizados. Y esto es algo que ni podemos naturalizar ni podemos permitir. Vamos a seguir exigiendo que se democraticen y que se repartan las tareas de cuidados. Eta guzti honetan instituzioek ere badaukate ardura zuzen bat. Instituzioek entzungor egiten dietelako aldarrikapen direnei edo bestela beste alde batera begiratzen dutelako. Edo are okarragoa dana, kasu askotan egoera honen konplize eta erantzule zuzenak dira. Guk argi daukagu, egoera hau ez dugu laontzat emango, argi daukagu hor beste aldean patronala esertzea eta itzarmen duinak negoziatzera behartuko degula, eta argi daukagu ere, baitzarmen duinak negoziatzarekin batera, ba, akordi orok orokorragoak ere, sektore artekoak ere bultzatu behar direla, ba gutxieneko zoru bat ezartzeko hitzarmen guzti hauetarako. Hemendik dei zuzena egiten diegu instituzioei eta eragile politikoei orokorrean, beraiek ere parte izan daitezen egoera honein konponbidearen parte izan daitezen. Eta konponbideak ezartzeko politika publiko ausartak behar dira. Eta konponbideak ezartzeko eta gora honi konponbidea ematen izateko eta itzarmen hauetan eh, ematen den blokea gainditzeko behar dena da emakumeen eskubideak erdigunean jartzea. Eta horrek eskatzen duena da instituzioek ere patronala presionatu behar dutela. Instituzioek ere patronalari dei egin behar diotela egoera hau bideratzeko. Bada garaia bustitzeko eta erabakiak hartzeko.